Rodeado de drogas, camellos y mierda Soy una luz de mente despierta Habla mierda se fue asustado Ni una palabra más, joder, ahora toca callar Como yo callé para aprender y lo hice Fumándome un gordo, escuchando rejoices No me miren, no me tose, buscando en la metrópoli La polina nos asusta Ando por mi barrio en babucha con una chusta Fuma, fuma, con un mosto, lo malo se expulsa Y si no te reconcome Ten cuidado con las pastillas que te comen. Las vidas son decisiones, camino más me fío, de todas formas me la comío. El sabio perdona pecado y el sabío vengarlo. Pero queda un camino muy largo para salir del letargo. Soy como la mierda que le echan al tabaco. Queréis Philip Morris explotando, admitiendo. Nos prefieren vivos pero enfermos. Todo se va sabiendo y nadie hace nada. Con la Inquisición me hubieran quemado ya. Brujo, vamos a volar tu fe en el papel. Pues me jodo, también voy a poner, no hay otra. Quiero la mía propia, a veces me pierdo y me empiezo a drogar. Ahora tu culo no sale mi cabeza. Ese tatuaje te queda fenomenal fetas, éxtasis, MDMA To' guapetón, perro doblado como dos Hago lo que quiero me pinto tras dos Sin dormir, torre al concierto, bro Mamá por el plato comía, la calidad de la vida detesta Cojo muchas curvas, pero vuelvo siempre Quiero conocer para conocerme, no debo nada Más que persistir, seguir hasta el cielo a morir Definir criterios, prefiero a los payasos, a esos clérigos Defienden la mentira, Dios no está en ellos Pero a ti sí te comprendo, cómo vamos hasta en el cielo Si bebemos de las que te camino a ver cómo todo muere Anímate, somos insignificantes, todo acaba, todo llega Verás almas en pena un día, reyes sin oro, bolsa vacía sueños de noche y de día, sueños despierto, más energía, partiendo el techo, echa la imaginación, a lo hecho pecho, ansiedad y depresión, quieres nada, quieres todo, libertad y desapego, mira como vuelo, creo mi juego, creo en mi ego, estoy dispuesto, os lo agradezco, siente mi texto, colaboremos, que llueva y nos caiga lo que queremos.